अगर आप भी चाहते हैं कि आपन म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपन म्यूजिक के अब हमू presented by अपन म्यूजिक चलो तो माल रोता माल रोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवे से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना उलो रवा से हो आता चलो सही यहाँ में माल आता चलो सैया चलो चलो चल यार चल यार चलो सही यार मरवा में माल रो अखिए के अपना से धो समझत बहनी ओकर बाटे मजबूरी रे ना बाबे वफा की दिल हमर दूरी रे फोन करहता बेरी बेरी रहिया चलो सही यहाँ लाल रुआता चल कहीं मारा मारा माल साथ ओ करो छोरी रे ओ करो छोरी रे न रहे के जोरी रे हाँ, से प्यार को के साथ ओ करो छोरी रे राइटर सोहनु देव सुनील गम में सोता तो चलो सैया मरवा में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से धोता चलो सैया मरवा में माल रोता चलो चलो सैया तुम में माल रोता अखिए के अपना लोरवा से अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाजा प्रेजेंटेड बाय अपन म्यूजिक तू घातु हो बानी पचता तू हो दिला बाबा मरलू तुला तू हो पहलू तू घातु हो बानी पचता तू हो दिला बाबा मरलू तुला तू हो प्यार में खिंचले कैसला कीर के प्यार में खिंचले बाहरू लक्ष्मण रेखा कैसला कीर के बानी ना बज रंग बलि की दे खाती सीना जी খুশে পহেলা দর দুই দিলকে আগু ডহকিলা আহ ভরেলা কেহু সে কহেলা দর দেই দিলকে আগ ডহকিলা রাইটর সোনা दे हाथ से चीर के बानी ना बज रंग बली की दे हाथ से चीर के बानी ना बज रंग बली की दे हाथ से नाचिर के अपन music digital recording studio Maniyari वाज